punggungmu mring ala tak luhurake lawan ati kang lawan masmur Tak puji lawan masmur Ojo ngendelake bondo Ka anane mung lebu Katan kuoso mirip wang paring rahayu lamun apegat nyawa yang lebur saciptanya yang lebur saciptanya Yang mau Kuwasa wah tanda bi andel-andel mung pangeran ing swarga rahayu wong sumende ring ye uah alam yeku kang murbo pratala akoso kasetyane datan ewa tan kendat salah μπορώ κάποιο 아 ngeleki matani niro wong buta jejegake kang tumungkul wah rempu ati salaminyo sarto datan ewaki se kasetian lan kuasanya